com a semente As minhas mãos seguiam sounds. DJ Ryan, the chosen DJ. njakendera mpola mpola ne tusuubira kulabako wano naye mukama nabanga nsobozesa abantu bagambye oli mukomera ebyo bigambo byabantu wanje ebyo bigambo byabantu kyogamba oli bweru bakutadde oba tebanakusiba tebansibangako tebakubanga ensonga bazi investigatinze nga ziri zitya mm, ensonga ensonga tukyaze tegereza tulabe abantu abakulikizeko aut banonyezaako nange nabalabyeko obalabyeko nobagamba ki okwonoona erinnya ly omwana omute yeezimba bakyogeddeko naye hmm. bangamba nti nabo tebalina buzibu watu okulaba ng'ogamba nti obamanyiko kituufu ddala oba abadde owubiddwa nga bebo mawulira mutya bawulira ng'ogamba abantu abo tobamanyiko ne beboogera kituufu ddala oba waliwo ensonga ezibadde zitali nnunga mu bulungi ah, kati ekyo mbasi kitegedde bulungi hmm. omwaka guno gukugendedde gutya makagunu nze gumbeledde mubi biki mukama byakutaasiza byowe byomweyanza nti mukama kino ba birungi kibyokufunyemu aguno omwaka bukyanga kutandika nyumirwa bunyumirwa kyenyinza okugamba Bw'oggyeko akisidenti biki omwaka guno ebituuseewo mulamu nga bibiibwa ogamba mukama katonda omwaka omupya toyagala abikutuuse uh, jasiti kyensinga okwevumamu kwevumamu akisidenti kyokka kyensinga okwevumamu birungi kibyakutuusizaa uh, ebirungi byankoledde byonna byonna ebirungi byensinga okuba nabyabinkoledde muguno omwaka bakomyawo ku stage official Ah, wendi kasitonda banga wendi mba wendi alimpa abantu bagamba mbu alimpa tasobola kuyimba oli mukagaali oli ozuute wano bannange tubuulireko ani akuleese nzidde mulandi kuluza anobat yawe eryawo era nnyimbyewe nti wano mukagaali eh, oyagadde okuyimba akayimbako ku stagi netulaba nga badijje bagaana nkikwisiza kitya Eh, tekimpisa bubi olw'ensonga mhm. nti abantu endongo bagitegeera jasindi gye wagaana ewamu togende ewalala endongo tukuba uganda n'ensi endala yona ekyoyinza ogamba ndi gy oyo aganye okuba kamiuzikuko oba omuntu yenna aganye okuba kayimba kakapya ah, jasti nze sina kyeŋŋamba naye kyenyinza okugamba jasti ku nsonga eyo awo jasimba mufunyeemu ndowooza butakkaanya naye nze sirina kyembagamba nze nsigala nkuba ndongo naye nakola ogukkale guli ekyomwakanya lyasinga okukwata omubabiro obali ogamba ino mwalikola bulungi ah, nze gulire lyemanyi eguliro e, lyemanyi alimpayagwa kabenje ligulire lyemanyi lyasiatmba lyegulero kalyomanyi Ah, ya wala maule malala abantu bagaiso mapo mpyo mulungi katumaliriza ah sokera dala nawe bagaliso eh. mapo mpyo mulungi amen leba neba nobo kola nabo yakaliza bana uganda bo nawa mune bafani bange basubiza mwako kujja ngenda bakubendongo etaliko bigambo